Unsay nindot na negosyo na walay kapital or at least man lang gamay lang imong kwarta na kinahanglan para naa na sa imong business, okay? So kasagaran sa tuwa ganahan ta og magkaroon usay nitong negosyo, yun nga lang usay malibog ta kung usay angay na negosyo na sudlan, di ba? Because always when you have a business, it's going to be a risk, no? But the good thing is the less money man gud imong ibutang sa isa ka negosyo, the less riskier it is, right? Because wala man kay financial na investment ng ibutang. So, in this video, i-share na ko sa inyo ang duha ka bukbutang na pwede na ito sudlan na negosyo na gamay lang imong capital. Number one is what we call a service business. Okay, from the word service, ang imuhang ginahatag na kapital, kasagaran, is imuhang hago. Imuhang oras, imuhang energy, imuhang time. Mao na siya imong ginahatag na capitalization. Though naga po kay kwarta na kinahanglan, pinaagi sa obviously kinahanglan ka pang, pang transportation nimo kung kinahanglan kag cellphone kinahanglan kag load kana siya pero dili kay siya inana kadako okay some examples of a service business pwede pug ka magkaroon mag, pwede magud ka mahimong ka ng mga ahente okay pwede pug ka magkaroon og commissions pwede pug ka i-exchange nimo imong skills let's say graphic designer ka video editor ka or kaya howd ka maghimong isa ka website inana ng mga butang imo na siyang i-offer sa mga tao na, na og inana na butang no and then in exchange na kay madawat na income. Right? So mo na siya ang service business, imuhang knowledge imong skills mo na imuhang ginabaligya sa market, then mao na siya imuhang makuha ng mga negosyo. Okay? So that's service business. Number two is pwede po ka mag-try og trading. Okay? Jan, what if kung na ako'y gamay na kwarta, then pwede ka mag-buy and sell. Okay? Palit kang isa ka item na gusto sa market, then imong ibaligya dito. Alright? What if wala kay kwarta? Pwede ka mag-borrow and sell. Kung sa may pasabot sa borrow and sell. Let's say na kay amigo ni mo na, na siya isa ka TV. No? Second hand na TV na ginabaligya niya. Alright? Yun nga lang, baligya niya siyang TV is gismil. Unya, wala man kay gismil. So, ang pwede nimo buhaton is hula mo nimo kay amigo man mo na mo siya salig sa imo ha. Sigurado ilang po na dili po nimo gubaon ng yahang salig. Then, imong ibaligya sa si mo makaila pero pagbaligya baligya nimo karon sa imong kaila dili na 10 mil, set buta na to 12 mil, ana no? Or kaya 12,500 pesos, inig mahalin gani ibalik nimo 10 mil sa yaha. Nalipay siya, nalipay po to imong gibaligyaan kay naa siya madawat na TV. Ikaw po naapo kay ginansya na 2,500 pesos. Pero wala kay kapital na gigawas. Mao nang ginatawag nitong borrow and sell, okay? So at the end of the day, naa nakasalalay gyapon sa imuha as a negosyante kung unsa nimo pagdiskarte to make money, to start your own business, di ba? Tapos eventually, when you start small, eventually mo dako man na siya, you just have to be consistent and find ways to improve your business. So, service business and trading. Those are the two things that you can try. Question of the day. Sa imong pananaw, unsa pay lain na mga negosyo na pwede nato sudlan na walay kapital or at least man lang gamay lang ang kapital na imuhang kinanglan? Ibutang imo answer sa comment section.